Yo, what's up mga katropa? Mga kapulokoys dyan. Ah, what's up sa inyo? So, yun. Uh, dahil sa COVID na nangyayari ngayon, sa pandemic na kami na ang dami apektuhan. You know, uh, sana mag-ingat tayo. Uh, yun, patuloy pa rin. Dito sa Saudi, patuloy pa rin yung uh, pandemic na yan, no? 24 hours curfew pa rin nakakalabas na kami within our uh, location sa lugar kung saan kami nakatira. So yun, lumalabas na kami. Uh, lumalabas kami sa pagbili ng pagkain namin. So napakahirap, no? Napakahirap no? sa mga viewers ganyan, napakahirap talaga na sitwasyon ngayon. Tapos, yung pa yung nangyari, yung sahod namin, <laughs> ano, ang laki din ang problema ng sahod namin kasi wala kang benta yung uh, ah, pinagtatrabahuan namin. No, yung mga trabano, ang mga kakulokoys ko dyan. At uh, yun na nga, no? So, bago ang lahat, uh, ah, shoutout ko muna yung mga tumulong sa channel ko na nanonood pa rin sila no? Nagsasubscribe, no? Thank you, thank you ng marami. So, isa-isahin ko yung pangalan nyo, no? Mga yung mga nag-subscribe sa channel ko, si shoutout ko kayo. Ayun, no? Thank you, thank you pala kay Jim Ohana no? Thank you sa'yo sa pag-subscribe sa channel ko. Kaya uh, Boyak75 Vlog, no? Shoutout sa'yo. Kaya uh, Royal Hello Ma, shoutout din sa'yo sa channel mo. No, ipa-flash ko na lang no sa screen ng uh, uh, ng video na to. No, shoutout sa'yo. Kaya kay uh, Loki Walker yan, shoutout sa'yo. No, Pakulokoy, thank you, thank you so much. Kay uh, Kabisaya Vlog, thank you. Kay uh, Love Chevers Vlog, yo, thank you sa suporta, no? Maraming maraming salamat talaga sa suporta mo. Idol, idol na idol. No? Pasensya kayo nandito sa CR. <laughs> Kasi tumahaya ko ng mga katropa. So, yan sa Casa Kusina. Ayan, shoutout sa'yo. Kay Casa Kusina, kay Pamilya Justicen. Yan, shoutout. Shoutout sa'yo. Kay uh, Christina De La Cruz, shoutout sa'yo. Sa mga classmates ko na nag-subscribe sa akin, thank you, thank you ng marami. Salamat sa mga tulong nyo. No? Thank you, thank you talaga. Kay Jopai's Adventure. Yan, thank you. Kay... Uh, Saive Shai. Yan, thank you. Shout out. Kay Ana Banana. No, thank you, thank you. Marami. Kay Natural Life San Diego. Thank you. Yan. Thank you, thank you. Kaya kay ah, ah, Dudong Giatay yan. Shout out sa Dudong no. Sal salama yan. And yung tattoo artist ko, napakabait niyan. Napak sa mga Buffalo Boys, so shout out, thank you sa mga kasama ko sa trabaho. Thank you, thank you ng marami. So yun, yun lang ang mga katropa, no? sa mga classmates ko ng batch 2005, shout out lahat sa inyo. Kay Resi, yan, kay uh, Pauline, yan, kay Pauline, kay uh, Roderick Paulate, shout out. And thank you. Miss na miss ko na kayong lahat. So yun ang ah, mga kakulokoy. So thank you, thank you talaga ng marami sa support sa channel ko. So malapit na tayo mag 1,500. So yun, no, ah, thank you. So pasensya na medyo busy, busy lang din ngayon lang nakapag-shoutout. Kasi marami nagme-message sa akin na mag-shoutout do ako. Ayun. So yun, thank you, thank you talaga ng marami sa inyo. Uh, salamat, salamat ng marami. So yun, bye-bye na mga kal. Tapos na akong kumain. <laughs> <laughs> 怎样？